对呀，拍他们的没关系啊，也是拍这样子拍啊。对啊，拍下来你知道知道人家这边怎么过日子。他下面就是杜老师说的种东西。哦，有人住吗？拍可以拍这样子吗？但是现在冬天是收场，就是已经大部分都是。 很冷，然后就会收起来。秋收冬藏。 看到都认识都是土豪，快快认识！学校穿那裤子是一样的。对啊，裤子一样，派老师。我每次都跟老师说不要每次放，连放都要穿一样的裤子。有关系啦，他们认识了。我说人家都以为你老公能帮你洗裤子。 <laughs> 派派老师，走走哪里？有一点动人。 我们我们住过，住过了。让他去世我知道了，就是可以放到那个要看大全景啊。知道了。拍影片一下。 所以放在 YouTube 里面。很冷。不能走错路，等下走到老师围 <laughs> 很冷啊，要拍拍那么冷。你夏天来拍，的时候又不一样，不一样的感觉，很凉。现在比较冷了嗯，一直一直一直哦，我现在有扇风了。还有你刚才在拍那个看人家种田那那边没有太大的山吗？ 还好哦，这个全部都是没有改道。哦，结果对啊，他的。我以前又又碰到台风，没关系吗？一一个小狗，哎，穿衣服那个小狗。你不那个小狗，不会啊。 他有养很多次的小狗。银河。银河。啊。长这样子，石板对它上面也是石板。 这事儿已经。